Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat Saya doakan semuanya lancar rezeki, bermudah semua urusan Amin Oke teman-teman, terima kasih Setelah menonton dan mengklik subscribe di channel youtube saya Ramadan Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing bagaimana cara mendownload video dari YouTube tanpa aplikasi. Oke, teman-teman, langsung aja. Silahkan buka YouTube-nya. Oke, setelah terbuka, kita cari judul video atau channel YouTube yang mau kita uh, download videonya. Misalnya ini ya, uh, saya Ramadan, misalnya. Lalu kita pilihlah videonya apakah dari video apa dari playlist ya, kalau playlist ini kan banyak nih ada dari video bermanfaat dari sini kita pilih misalnya teman-teman penasaran nih pengen lihat gaji youtuber nah, mungkin teman-teman uh, bagaimana pengen langsung nonton offline nya atau apanya nah, jadi klik aja titik tiga ini langsung kita klik bagikan lalu kita salin link oke setelah itu selesai kita keluar dari YouTube lalu kita klik Google Chrome sebenarnya cara ini pernah saya buat juga tapi untuk Instagram ya tapi ini saya buat untuk YouTube lalu teman-teman klik eh, ketik save form net ya ini dia udah muncul ya tampilan seperti ini Eh, lihat bagian atas yaitu ID Chevronet eh, teman-teman tinggal klik ya jadi kita tidak perlu mendownload aplikasi jadi kita bisa menolak video dari YouTube itu melalui web ya inilah webnya nah, ini ada form kosong ya masukkan URL tadi video YouTube tadi kan sudah kita copy langsung kita tahan kita tempel ya nah, oke okay, kita tunggu progresnya nah, ini lagi jalan ya jadi rencana ini saya coba bagaimana mengetahui penghasilan youtuber nah, jadi ini ada format mp4 nya ya, eh, ada mp4 nya jadi kalau mp4 dia udah kualitas HD jadi teman-teman untuk downloadnya tinggal klik unduh aja Ya, unduh ini iklan ya jadi diabaikan boleh di close nah, jadi kalau kita klik unduh nah, langsung dia mendownload ini mendownload satu file ya atau kalau kita klik detailnya nah seperti ini ya. oke ini sudah terdownload jadi kita bisa langsung klik jadi sangat mudah sekali ya teman-teman ya jadi teman-teman silahkan klik subscribe bagi yang belum klik subscribe dan silahkan di share video ini kepada keluarga atau teman-temannya agar mereka bisa mendapatkan hal yang bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.